Não só agora porque está falando Gamox, hoje estamos aqui com mais uma série nova d de 4 Dark Dreams Don't Die é daqueles jogos tipo point and click e eu tava tipo muito querendo jogar esse jogo. Então vamos ver como é que rola esse negócio aí de D4. Aí ó, vamos lá. Tá, o jogo salva automaticamente, coisas desnecessárias que já sabemos. Deixa eu dar uma olhada nas configurações. Acho que tá bom. não tem nada pra mexer não. Uh, dá pra mudar a cor. Que legal. Vamos. New game. New game, gente. Meu Deus. Esse jogo deve ser bem da hora, tipo, sei lá. O trabalho de uma ficção é similar à pessoa atual. Lugar e organização. Uh. Interessante. David. David. Ai, David. Essa história de um homem com um acontecimento estranho. Ei, olha. É pra cá. Parece asas crescendo. Aquela risadinha de tipo, você se fudeu. Tô vendo as asas aí. prologue Nossa, que interessante. Beautiful, soft. Uh, que legal, dá pra mim. Ih, vai morder meu dedo. Ah. Tinha que ter mordido. Ih, fudeu, corre menina. A menina vai morrer. Dark dreams don't die. Que isso? Ah, um chiclete. isso? Tá, eu tô tipo voando. Oh yeah. What the fuck, gente? Moço. E pega água. É, como de mascar. E um salto. I didn't see you again this time either. muito whatever. DB. Chave de fenda da maçã. Little Peggy. Velha cicatriz. My name is David Young. Meu nome é David. Former knock with the Boston PD. Junior. Mentira and now a detective who searches the past. E agora eu tive que... My likes include 100% de agave tequila. My dislikes are mainly... Ele gosta de tequila, ele não gosta... Os ruins dele é drogas e... isso. Two years ago, Dois anos atrás. Someone killed my wife. Alguém matou a esposa dele. Since then, I've been using every então ele tem usando todo o segundo da vida dele para descobrir. Usando um poder bem especial. Que poder especial que ele tem? Estou curioso. Broken Mirror. My head is full of memories of my wife. And the bullet that robs me of them. What happened in this place? On that day? gittik ya. A gift is an expression of emotion. The person who sends it wants the feelings to be understood. Sometimes, however, those feelings remain in a slightly different form. I call these forgotten treasures mementos. mementos. Tá, entendi. Eu, depois eu vou baixar uma tradução pra todo mundo aí, tá bom, gente? Vamos sair. No results this time either. This case is in the clear. que legal. Tá, já entendi o esquema. Teste de drogas I have no memories of that day. Não tenho desse When dia. When I came to, I was already lying in the ICU. The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. Look for D. Hmm. Who is D? Quem é D? Essas palavras ficam girando na minha cabeça. At the time, with no compelling evidence, the case hit a dead end. Tá, o caso ele chegou não, tipo, não teve futuro caso, não acharam. Under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead-end case. I'll do everything in my power to find this, D. I swear I will. And when I do... Oh, Peggy. İyi, danke. Amanda? Amanda? Ó, Amanda. Vem aqui, ó, Amanda. O que, que você tá fazendo aqui, Amanda? Eita porra! Nossa senhora, calma. Eita, menina, calma. Gente, que porra que é essa? Nossa! Oh my god. This is Amanda. Uma garota misteriosa. She sometimes goes out and gets food for Ela pega comida para a gente. Isso é alguma coisa. Que é bom para mim. Eu não quero ir lá fora. E ele não sabe quem ela é. Gente, que porra que é essa? Yo, David, everything ship shake? Hum, nada mal. Não estou um pouco cansado. I'm tired. I was about to go to sleep. Sleep? You look ready for a coffin. <laughs> Forrest Casey, a detective with the Boston Police Department. Do departamento de Boston e meu parceiro. Ele ainda me ajuda com a pesquisa da, Total D. Ele pega tudo que o outro precisa. <clears throat> Women are always trouble. Doesn't matter how old they get, trouble. fighting with Diana again? <sighs> like you wouldn't believe. Women, men don't stand a chance. Don't come and see me. Actually means get right over here. But then, leave me alone just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me, David, Chega, David, por favor. <laughs> Conviva com isso. <laughs> you know you love it. You got the stomach for it. Uh, my stomach is stressed out quite enough. Thanks. <laughs> uh, ah, I was a fool to ask you. Ah, Diana is so stupid. Once feared as the mighty grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy bear. What's the point of the place? Teddy. Material de investigação. PPD Box. Me, Diga, David. Você ouviu sobre o, o acidente? Aí tem uma foto aqui já. Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning. Levou um raio inexplicável. Ninguém está falando mais disso. We might be looking at real deal. Você deve, você tem que olhar para a realidade. Eu tenho boa coisa, boas coisas para você. Boston. Estrelando David. <laughs> Sabia. Olivia Jones. Antônio. Philip. O cara do, o cara do, do canto. Little Peg. passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Isso parece possível para você? Antonio Zapatero, Antonio Zapatero. otherwise known as Rabbit. He's a courier who carries Rabbit. real blood. This one promised to provide evidence after being brought to Boston. Evidências. Evidence that may well have led to the ID of the source of ah, blood. Aqui. But then the lightning struck and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. Oh, no. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. So, hmm. clue me in. Então ele desapareceu assim do nada. The name of the boss he was going to give up? apparently starts with the Ooh. letter D. This courier might have had evidence revealing the identity of D. Ou então o cara que, que talvez tenha feito isso tem a letra começa com D. Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. No meio da... Sumiu, no meio da Isso parece possível para você? Ah. Almost anything is possible. That's why he brought this to me in the first place, isn't it? Glad we're on the same page. Lutz. The courier had the evidence with him. Mm. Danger. I tell you, there's got to be a third party involved somewhere. From the evidence I was able to bring, <clears throat> this particular item is the most interesting. Oh, the owner of that badge was involved in this incident. Okay, sir. Vai, vira pra cá, eu quero ver. Well? Então. No doubt about it. Sem dúvida. This Isso é um memento. Great. It's yours then. É seu então. Let's hope it's the last one you'll ever need. Hum. Olha o que eu achei lá atrás. Ai meu Deus, o emblema. Memento. Um pedaço relacionado com o caso The Vanished Courier. Ah tá. E um sapato. Ah, peraí. Thanks for all the help. Obrigado por toda a ah, ajuda. no problem, Sem problema, David. David. We're partners. Nós somos may parceiros. have quit the force, but that fact won't change. Now, if you trace it all the way back, if I hadn't asked you to join up in the first place... Teddy! Tedge. No, no, no. Vai tá um romance. Don't give me that look, Amanda. I'm just trying to give him a reason to live. Bom, ela ficou brava. Por que será? Será que aquilo eu posso morrer fazendo aqueles negócios? E eu não consegui ler. Ah, confidencial. Little Peggy. Europa. Time has been frozen for me since that day. O tempo esteve parado desde aquele Will dia. Will I see you this time? Uh. foda. Tipo, eu meio que volto no tempo. Resultados. Bom, gente, foi isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Vou continuar essa série, porque, tipo, sei lá, esse jogo parece muito interessante mesmo. É, deem like, favoritos, se inscrevam no canal. Compartilhem, por favor, que aí vocês vão ajudar a divulgar. E até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal, falou.